Belandi akeh. Sing belandi jero, lho ngono kae. Oh, sing ngono jero ya. Yang sebelah sana dalam kae. Jadi anak enaknya di sini. Agak agak dangkal. Cetek banget di sini. Cetek ya? Heeh. Oh, cetek. آه. kali tali yang kali seratus kali katibung lalu kali katibung dua ya iya kali katibung jurusan kali katibung jadi muaranya di West Kampung muaranya ke sana Sewai Kampung Lampung Timur 12 langsung melaut air ini dapat emas. emas. Jangan. Dikumpulin, dikumpulin. Pinter berenang. Kayak apa sih?